Ride, der zweite. Kleine Aussichtsrunde ist die Grabkapelle. Stuttgart ist da drüben. Hier unten ist der Neckar. Wir fahren jetzt hier runter, rechts hinten über Ostfildern wieder hoch. gerade eine Pause gemacht und musste leider feststellen, dass der Ständer komplett lose gegangen ist. Die Schrauben sind wahnsinnig locker. Nicht so geil. Habe ich schon im Facebook gelesen, dass es wohl dann aber bei allen Schrauben hier so passiert, weil das sind alles Aluminiumschrauben. Auch die im Lenker oben drin. Also hier wird es dann wahrscheinlich auch noch anstehen, nehme ich mal an. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. klar. ich mir habe selber ganz neu. Und? Super, macht Laune. 140 Kilometer jetzt gefahren. Mit E-Antrieb, oder? Ja, ja. Mit E-Antrieb 25 km Unterstützung, Pedelec halt. Ja, Pedelec. Ja, so. Zum Auto öfter mal stehen lassen, weißt du? Glaube ja. <laughs> Ja, 80 Kilometer rum kommt man wohl. Okay. Ja. Und erstaunlich, ich hätte nicht gedacht, dass überall Luft kommst, aber es geht, weil du hast sieben Gänge, da kannst du runterschalten, da geht's. Ja, ja, ja. Weil manche solche Teile haben keine Gänge. Damals, glaube ich, schwierig in Stuttgart, aber... Was kostet sowas? 3000. Schon, schon heftig vor drei Jahren 200 Euro in äh, Ethereum, Kryptowährung investiert und davon habe ich mir jetzt das Fahrrad gekauft. Ah. <laughs> also von dem her war es billig. Oh, Urban Drive Style heißt die Firma aus Berlin, sind die. Die machen auch noch eigentlich so ein bisschen größere, so Lastenfahrräder. Moke nennt sich das Ding. Man kann schon überall so Gepäckzeug hinmachen ja, und was ja, weiß ich. Gut, gut, Männer, ich fahr weiter. Ciao. Ciao.